celebrem doncs, que ja hi hagi un calendari específic per part de la Conselleria de, de Justícia que determini en quin moment doncs, eh, la ciutat podrà disposar d'aquest equipament. Com sabeu, aquesta és una reivindicació històrica per part dels veïns i veïnes de, del districte de l'Eixample, però en global doncs, també de la, de la ciutat de Barcelona, no? de poder recuperar aquell espai i posar-lo al servei d'equipaments i de moltes actuacions necessàries per part del propi districte. El treball que es va fer l'any 2009 2009, que ja va determinar tot un pla d'equipaments per a aquell àmbit, que determinava diferents equipaments. Ara l'objectiu i la, diguéssim, la responsabilitat que nosaltres tenim és d'actualitzar allò, perquè algunes demandes poden continuar vives i altres potser no. I el que hem sotmès a valoració veïnal és precisament això, no?